السلام عليكم معكم محمد من قناة هذه الحلقة العاشرة ماذا إن كان أوين في مكان آخر okay طبعا الأكواريوم موجود في أوين فلس جو نروح ناخذه Can I talk you out of this? No, thank you. We don't know what happened. Okay. I gotta find him. I mean, if you really killed Danny. Fuck Danny. مين I'm داني؟ jealous Owen got to shoot him before I did. Whoa. أوه Abby. تقول آه، أنا بقتل داني I do appreciate you helping me sneak out like this. <laughs> How are you getting to the aquarium? The highway? Can't. Too many نروح patrols. الأكواريوم Get spotted for طيب. sure. I'll rough it. Aquarium's due west of here. والله Keep ده following the sun, داس right? I'm coming with you. I've done this before. Not with Come this many on. scars in the area. Manny, please. All right? ماني وداني يلا خذ لك وتقطع الحديد <laughs> والله قوية يا أخي Come on Looks clear Clear Come on nice هو اوكي وضعنا بالسمباتيك Don't hit him too hard. I'll do my best. تجدين اوين لا تضربيه. Let yourself out there. See ya. بس ليش خليته تروح لحالها يعني؟ يعني لو جويل والله ما خلى الي ابدا. اتبع الغروب. غروب الشمس لان هي هناك. اسمع صوت طلقات. وش ذي الريحة؟ ريحة خايس ها؟ اوكي اطلعي لا اعطيك كف اوه والله طحنه طحن يا حبيبي تستهبل آه. من وين؟ هنا؟ لا والله آه، اوكي اطلع طيب. من احيانا آه، تقعد تدور وين الدخول وين الذهاب بس تضيع على الفاضي لا تقول لي في كليكرز اكرههم يا اخي بالجزء الاول اوه العب ابوه وقف قلبي انجن مرة مزعجين الساعة كم الحين؟ تسعة ليلا اوهايو اوه نايس انا جيت من هنا اوكي اوه الصورة لكل صورتها ذي لا مستحيل ماي شي جايد يو مين هذه؟ هذه اللي يكون حقة ال Scars. صح شكلها حقة الستارز ستارز سكارز ستارز すばらしい طيب بس استهبل صح؟ وين اروح؟ اه هنا هنا الزمن كيف اطلع هنا؟ <laughs> اوكي ضعنا آه. جيت اها ادخلي القم لا اوه اوه يخرب بيته والله شباب اوه هم هنا الله يلعن اصل اصل اصل وين اروح؟ اوه هنا خرشوني يا اخي آه. اوكي آه، واضح انه بيكون في طحن بيني وبين ال Scars. فلذلك جوني التنبيه خلنا نعطيه صامت ليتس جو You may die, ان سويف مدري in Swift. وش في داخل يمكن هذول اللي ماتوا يعني حطوهم داخل وش ذي الجماجم مو جماجم sorry. آه، يعني التمائم اوكي اريد اشوف بس الا والله بالسلاح الاسطوري اتوقع انه اسطوري ان ما خاب ظني كاني رجعت نفس المكان لا لا لا I'll be stupid إذا رجعت نفس المكان هو والله كنت بطيح بس زين اني ما طحت Oh ಅಲ್ಲ ನೀನು ಒಂದು ಅಲ್ಲ okay Clear the path to Martyr's Gate. Ah, Anhesh. Come with me. You two take the other side. May she protect us all. Gotta get past that sharpshooter. بمشي بحاول بدون قتال اذا ما نفع بجلد والديهم يا بنت الهوهو اللي بعده يا حبيبي اهرب يا باي افتح Shotgun. This'll help. Okay. Al shotgun. Where you through? What's all this? Of course I won't try to do I do care. camp. ودي اجرب السلاح باسرع وقت هو نجرب السلاح عليكم اوه بيته خربات بيته الحبيبه ذي اح آه، اما عضت اذنها والله جاها تلتيف اذن اثنين مو قادرين يوقفون احد وقف لا مع اني ما احب قصدي احب ابي صراحه <laughs> يلا ابي ولا دينا اختاروا sea water قبل اربع شهور nice واحنا كل شوي بنرجع قبل اربع شهور قبل سنتين قبل مدري كم هاي هاي اوين اوين مين يتذكر اوين لاعب انجلترا صاحب أسرع هدف في كأس العالم 16 ثانية أتوقع هلو افتح يا ابني No. No. Now, I've seen you multiple times in my dream. So, what's up? أنا بقول لك what's up. Sort of. Sort of. ما احب هذه بديت امل من الاكواريوم حقك هذا الملاهي اتوقع انه هو الطفل 100% Look around. Take it all in. Oh. What did you do? ماذا فعل؟ You know. وش ذا؟ Hold, hold on. Is Alice out here? She's out with Mel. Squeeze. you guys nice. doing okay? Dating lives. good. Dating life. اه هي صح هنا لما كان مرتبط مع مل. For the most part, yeah, I mean, she can be really sweet. Must feel nice after me. Well, you after me. That badass exterior. You'd be pretty sweet too. You have a bad memory. Selective memory. شكلها لعنت والده ولدينا. تخيل خويتك ابي. I'm sorry. So, anyway. anyway let's go What's this? ما oh, yeah, هذا Mel and I have this competition thing going. عشرة Oh, I, I تسعة don't think you would enjoy it. It's pretty complicated. I I will see what you're enjoy doing. اه It's الغيرة working. What do I do? Okay. <laughs> You see those targets? yeah Yeah. Just hit as many as you can before the time's up. I win. You better write my name up there. oh You got it. اوكي اه في واحدة على اليسار That's one. Yeah, proud of you. Oh, good for you. حبيبي تهبل Five. معك الهنتر Halfway there, Abs. أها. وين باقي؟ اه Two to beat me. No pressure. Actually, very proud right now. القم Holy shit. There you you go. did it. You got the high score. I've still got time left, right? Yeah, Come on, but... come on. <laughs> Then I'm not done. Oh my god. You are arrogant. اوكي كم باقي؟ اتوقع جبتهم كلهم صح؟ يا جبتهم كلهم Ten seconds left. I did it Five. Oh! Four. <gasps> Three. Two. Finish. T-back, T-back, T-back, T-back, T-back. Oh. I did it. Come. <laughs> First try. How you like me now? Yeah, it's great. How you like I'm me good now? At everything. Shut up and How put me up on the wall. Now? I will. Later. Later. Later. Oh. Are you scared of Mel finding out I was here? <laughs> No. She doesn't care. So put me up on the board, Owen. All right. Come down. 11 10 Nice, 14 13 nice What a wonderful last thing I want you to see. Shut up. Come upstairs. Is it that boat captain's body? Ah. I saw it last time. <laughs> You didn't put a Santa hat on it, did you? افتح الباب بسرعة open the door مع المفتاح damn after you what is all this Oh, رومانسي festive you gotta get the phone festive ديسكا すばらしい. have a seat أريضو زي مس taking that view المنظر wow. بس شو تسوي يعني مع انه شوف اللي عاجبني باوين العالم بالنهايه على نهايته هو قاعد يحاول يجد اشياء ايجابيه فنعم try that وش ذا شراب حليب شوكلت حليب شوكلت واو واو واضح انه طعمه فلسطين فلسطين يوم الله Yes, obviously. اوه Uh, اوين ميل اه she's into this Christmas thing, and uh, يو it's our one year. so- المصيبة ان هي ما كانت تقدر تهتم فيه يعني لان كل think اللي it's براسها adorable. انتقام I think you can go fuck yourself. <laughs> Uh, no, I wish someone loved me enough to make me a stocking. You don't deserve one. What stocking? a stocking? Or someone who loves me. Both. Why are you in such a good mood? Am I? You should blow off training tonight. Abby, when the moon comes I out. I found Joel's brother. Aw. He's at a settlement out in Wyoming. Get him, absurdo. It's the Fireflies who served with him got picked up at the wall. I thought he quit like a decade ago. Yeah. <sighs> so. So. Have these guys heard from him since? It's a lead. How they? I gotta see it through. Okay, but you know that even if he is there, and you do find him, he might not know where Joel is, right? Did you tell the others? هل اخبرتي الاخرين؟ Everyone's on board. Mel included. يو. يعني هو We كان can leave رافض next هذا week. الشيء المصيبة Isaac's قبل لا never يموت let that many people هو go off base. وميل كانوا يتهاوشون He already على did. هذه البنت اللي هي Bullshit. ابي Who's more about justice than Isaac? He knows what Joel's done. The name is Robert Smith. I do a much needed hey. job here in the city of Amnesia. We're doing this together, right? انمي اسمه the big ذا بيج او اسمه مرة حلو انصحكم فيه صراحة. ما في لغة عربي ولكن يعني على طاري يعني يعني المنظر حلو ناني تخيل الجميع يتكلمون آه، كذا بلكنة آه، يا اوه اوه هذا شفناه هذا شفناه قبل صح ولا لا؟ انه الحين هي مربوطة طلع بالتريلر ولا شيء زي كذا لقطة كلهم يحسبون هذه ام الي ايوه تحريات هوهو كلهم دايم حان وقت الشر هذه البنت طبعا اللي ضربتها على راسها بس ما هي قادره توقف الموت شيء مؤسف ولكنه لا يمكنك الخروج من الموت are nested with sin. Oh. Breathe in that they may know my تصفير يعني في احد المطر واو النار واو الصينية هذه يعني يارا Where's the other apostate? اوه اعطتها تفلة Clip her wings. كسروا يده سي اس انقذيني طيب يا بكره اساعدها ساعدها يا اخي Demons are coming. Demons اتوقع اللي هم ال clickers Got her down. يسمونها demons. She's one of them. Lev. بسرعة. اوه وجهها صار احمر. ديمونز قلبي بيكون بوكس أليم هنا Watch your backs. هو كوزيارو. السلام عليكم اهرب اهرب هو. يا ابن الهوهو اصبر والله جاب بوكس أليم come on, we, we have Wolf? to move. Uh, let's Where are go you going? Out of these woods. بسرعة gotta run. ادعس Now! Coast it this way. ليتها بنت قاعدة فورا ولا بوقف ولا بقاتل ولا هوهو Les, last of them. كمان كمان كمان You two okay? Yeah. We have to keep moving before more come. Every direction looks the same. You sure you know where you're going? الا الا China knows ask China <laughs> ask China يا اخي ذا دونالد ترامب يضحك You should ask China وين بسرعة وش ذا الجثث الميتة Those are fresh. There another way around? If there were, would we be going this way? وش Come on, ذا Lev. Get it open. افتح No. ال- ما يقدر لازنر ابي لازنر الله عليها يد اقسم بالله بوكس واحد ما في هذا اللي يحطونها اللي يحطونها قاضيه يعني؟ كل اسبوع تغير هذه الدبه الليلانه خسي بقاتلها يخرب بيتها لا انا اسف القم القم القم الله الله الله الله لازم اعطيها ضربه يعني يخرب بيتك والله قويه يا عيال اوكي ثلاث ضربات بعدين آه. هذا اللي قلت له واحد مخطط يا معلم حبيبي شوف يدها حمراء Go on. How's the arm? كيف يد I have it under control. اندر كنترول الزمن افتح Grab any supplies you find. We can't touch this stuff. It's old wood. Are you... <sighs> You need supplies. كان كانت We're تصير not out of the حلو woods yet. Pun fucking intended. fucking intended. Never seen scars going after scars before. السلام عليكم What the hell did you do? I shaved my head. حلك شعره Fine, don't tell me. I really don't care. Yeah, I don't care man. I do not care. So you are. So are. Uh, uh, uh, uh, We're almost to the coast. Just a little farther. Demons. Stay behind me. My God, no. do arigato. Shoo. مرة قويين هذول حبيبي احس كل شوي بيجي واحد كمان كمان وين يروح؟ والله اه اوكي كمان كمان هو بايب どうよお through, you open that gate, right? Yes, Atlay. Come on. Your turn. Watch that arm. Arigato. Ricky, Doc. Fuck. Yeah, Sahba. Hurry up. السلام عليكم انزل انا بقعد هنا يا عيال مع الشتر مرة تاب نفسي believe I trusted scars. Mas اكيد I know. يدك تألق يعني Focus on That's your right. breathing. In and out. Nice and steady. Make sure there are no infected. What would open? هذا Try the الباب other يفتح. ones. يا باي. يد هذه مقطوعة خلاص ملعون ابو جد Any luck? No. شكله ذا مفتوح ما في الا هو اصلا لو ما طلع مفتوح In here. وول Let's get inside before someone يناديني sees. وول ذيب انا والله بالذيابة Lock it. امان يدها يا الله ما تنقطع كسر ابو عظمها متكسر نعم. الألم عندها الحين ألف آه يا باي يا باي يا باي You ready? تخسي اه بتحطها على يدها نايس رد الجميل What's your name? My name is none of you Abby Abby. Thanks for cutting me down. شكرا على انقاذكم حياتي وليس thanks for cutting me down في خير بالعالم صح ولا لا؟ يعني no. This gets a lot of traffic. Whatever shape she's in, we need to get out of here by tomorrow. We'll be fine. اه يعني ما يهم وش راح يصير اهم شيء انكم بس تطلعون بكره ولا بيصير شيء لا تحمد عقباه شرور سأذهب إلى إكويريوم لأقابل ديسكونيرو Aquarium's الأكواريوم فتح افتح الباب. nice workbench ما احتاج شيء. full full full full آه. Okay. وش ذا الرباط ليكون إضافة للسلاح؟ أها. Outstanding. Gun holster. Hmm, nice. Levanta lá. Ah, ok. Damn it. Zezinho. كده قربنا نوصل لأول ما ادري اطب ولا لا مستحيل اطب صح تو انفينيتي انبياء اوكي والله نطب فينا أيوة. آه، واضح اني فظيع هنا ولا الشوت سهل وش ذا الحشيش وين اروح؟ Okay, نرى ماذا يوجد هنالك ثم نذهب نايس ورقة أنا ما عندي مفاهيم مدينة اسوي سهام اصوات تخوف هلا باللون Langsam! No, no, no, no, no, no, no! So da! Oh, piece of shit! Piece! Beru! لازم اطلع من البوت هذا يا حبيبي اوكي اطلع يا ابني اتوقع قربت اني ممكن اوقف الفيديو يعني يعني اتوقع انه قربنا من اون نسيت على بطني زي الاهبل يرحم اهلكم ما بيت ياكل خلاص نروح ده وين يس وصلنا واتر ايه. ありがとうございます نخش اوين ونشوف الفاجعة اللي صارت أوين. مو من هنا باوين اوين كم اون كم اون اوين كم اون مدري كيف اروح من الباب مات هنا وهي راح تشوف انه مات وبعدين تنصدم آه، يصير شيء وات طبعا وين Hello? Is it me you're looking for? في حبل شفته على اليمين يا الله على السخافة لا اسكت هذا كله كيف كذا؟ ارمي الحبل هناك والله لو اني اكره اي وين اروح؟ اوكي لازم اسوي كيري مرة ثانية. اه اوكي. اريد أخذ. Swear to God, if you give me shit about this glass. Okay. Okay, your pack's here. Is that blood? دم آه خلاص وصلنا. Hey Owen. هنا. لا بتشوفهم ميتين اثنين. Owen. لا بليز تراني جبان كان ميت هنا ايش فيه اه هنا fucking cool. okay. Isaac sends you after me. He didn't. من جد وش صار؟ مين قتلت يا هل قتلت داني؟ What is all this? Gotta take her apart if I'm gonna fix her back up. I see. Ah, see. Want some? No? Yes. Suit yourself. Danny's dead. وش صار؟ Figured. يقول توقعت ذلك You want to tell me what happened? نو لو انا ما راح اقول شيء We were cleaning out a small camp. It's just a couple scars and uh, كنا نقاتل سكارز hit this ننظف one بعض on the head الملاجئ hard. And he Had a goes lot. down, and his weapon's right there. And he doesn't go for it. Instead, he turns to me. اها And he's old داني اولد and tired. ضرب على راسه ضربة He's قوية just ready. جاهز للموت I don't know man Killed a lot of scars. And, uh. couldn't do it. لم يكن باستطاعته فعله Of course, Danny gets in my fucking face about it. I told him I'm done. He can do it himself if he wants. And he points his fucking gun at me. So I grab it, and then. First, I didn't even know which one of us was shot. اوكي You defended yourself. Stop. I can fix this. I'll talk to Isaac. I am tired, Abby. تعب من هذا الشيء I don't want to fight over land that I don't give a fuck about anymore. ما يهتم يقول ما ابي اقاتل على ارض انا ماني I'm going to مهتم Santa Barbara. بيروح الى سانتا باربرا To chase a rumor? تلاحق I've heard it اشاعه more than once. The Fireflies aren't regrouping. ففلاس gone. ما راح يجتمعون وقد ذهبوا It's a lead. يعني Gotta يمكن see it through. شيء افضل من لا What شيء about Mel? ماذا عن ميل She'll be safe here. Better call it out. Okay. We'll talk in the morning when you're sober. Don't do that. Do <laughs> what? Treat me like I'm fucking insane. You feel the same way. <sighs> if the fireflies are in Santa Barbara, I go the opposite fucking direction. Yes. Sorry I grew up. <sighs> You should try it. هو استغرب انه هي تقول الكلام هذا مع انه Oh, yeah, أبوها how كان do I من do that? Fireflies. Should I go find the people that killed my family? يقول "إيش كيف يعني Cut into them? اكبر اروح ادور على الشخص اللي قتل عائلتي. Torture them until they're crying, you <laughs> اوكي كان معكم محمد من قناه subscribe like فيفر share السلام عليكم